Ya'juj dan Ma'juj Iaitunya jenis Jenis makhluk Pasal nak membuat rusak di atas muka bumi nah. Ya'juj dan Ma'juj akan dilepas Mereka akan keluar Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Wahum min kulli hadabin yansilun Suratul Anbiya ayat 99 Maksud ayat ni gana mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bermaknanya, mereka itu duduk kok pasang, kok jelong-jelong bukit. Tubik mari untuk nak khianat, nak buat rusak di atas muka bumi. الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir balik bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijrah. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang ke-145. Dalam bab yang ke-25 iaitu iaitu nya bab ma jaa fi ma jaa bi sya'ni Ya'juj wa Ma'juj. Iaitu nya perkara yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hadisnya عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجو تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون ما يدرون فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم جابوني آه، ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب دواب كنغفي الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيج فيحده فيجدهم موتى فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليه فتشكر عليها كأحسن ما شكرت شكرت من نبات من نبات أصابته قط كان dikeluarkan ابن ماجه eh, Ibnu Majah di dalam sunannya nombor 4079 hadis hasan sahih nah baca eh, hadis ni ya tak serupa dengan baca eh, Quran eh. Uh, baca eh, hadis ni kita baca biasa tapi Quran eh kita kena baca dengan tamnong maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda cerita semua ni ada adalah hadis ni ha ya'juj dan ma'juj peristiwa yang akan berlaku di akhir-akhir dunia ning yang nabi cerita dalam beberapa hadis sebahagiannya iaitu hadis hak kita dengar saat ni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya'juj dan Ma'juj iaitu jenis jenis makhluk pasal nak membuat rusak di atas muka bumi. Nah. Ya'juj dan Ma'juj akan dilepas. Mereka akan keluar sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa hum min kulli hadabin yansilun." Suratul Anbiya ayat 90 ni. Maksud ayat ni gana? Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bermaknanya, mereka itu duduk kok pasang kok jelong-jelong bukit. Tubik mari untuk nak khianat, nak buat rusak di atas muka bumi. Mereka tersebar di merata tempat di muka bumi Orang-orang Muslim berusaha melarikan diri dari mereka. Pas orang Islam pun, akhir-akhir zaman sikit lagi, ya sikit dah. Dia tak ramah supaya dengan zaman sekarang ni. Nah, orang Islam pakat lari belakang daripada Ya'jud dan Ma'jud. Sehingga kaum Muslimin yang berada di kota-kota dan benteng-benteng, maknanya benteng maknanya kampeng. Nah, untuk apa? Untuk nak lari daripada Ya'jud dan Ma'jud saat ni. Mereka berdesokkan dengan binatang ternakan mereka. Kan? Eh? Pakak-pakak nak cari menate, nak bawa lari. Sebab apa? Yakjud dan Makjud dia nak makan menate. Kecik mudah-mudah nak repih Kok? Lemu, ubah, itik ayam nak makan kopok dia belakang. Ketika Ya'juj dan Ma'juj melalui sebatang sungai, mereka meminum airnya sampai tidak tersisa sedikit pun. Maknanya minum air dalam sungai ni siapa kui khotai. Tengok, cuba kita gambar katanya satalat bak mano ni Yakjud dan Makjud. Sehingga macam tu keadaan mereka. Nah. Ketika orang terakhir dari mereka tiba ke tempat itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Ning orang kebuan sutai hak Yakjud dan Makjud. Jalan gi pak tengok air sungai kering belakang." Sebab apa? Sebab diminum oleh puak-puak dia orang hak Yakjud dan Makjud hak dulu-dulu, maknanya hak duduk pantai tom tel tu. Makai belako, makai, makai, makai, makai. Sampai ke orang sutai kata macam mana? Tempat ini sebelumnya adalah tempat yang ada air. Bak apa lah ni kering belako Ha tu. dan Makjud berhasil menguasai bumi. Dia krong dunia sikit lagi. Krong pasal buat kerusakan. Ke. Di antara mereka ada yang mengatakan kita telah membunuh orang-orang yang yang ada di bumi. Ni kecek sama-sama puak dia. Kita boleh kerong dah dunia sebab apa? Sebab kita bunuh belaka dah. Manusia hadut ada di atas muka bumi. Kecuali orang yang boleh menusuk sungguh. Orang yang lari diri daripada Ya'juj, maka orang itu adalah orang selamat. Dia tak lari, maknanya tak selamat lah. Cuba kita gambar haru-haru yang akan berlaku sikit lagi di atas muka dunia. Sekarang ini, sekarang kita perangi penghuni langit pula. Tengok. Pok-pok dia kecek. Kalau atas dunia tak ada roh manusia, kalau gitu kita kerong langit pula. Buatlah lagu-lagu mana nak boleh naik atas langit. Perai yang orang, orang atas langit. Ha, begitulah. Seorang dari mereka melemparkan anak panuh ke langit. Lalu anak panah itu kembali dengan berlomoran darah. Baca sekaligus supaya lakon. Tapi benda ni adalah benda sebenar. Pok yakjud makjud ni. Apa? Panuh. Naik ke langit. Tapi, apa dia panggil? Anak dia tu. Anak panuh tu jatuh. Pak. Nampak darah. Dulu kak pok pok dia percaya katanya. ha kita boleh bunuh dah. Orang yang duduk sebelah di atas. Wallahualam. Wallahualam saya tak, tak tengok lagi dalam dalam huraya hadis ni macam mana cuma tengok maksud hadis sekadar bahasa Melayu katanya puak-puak ni dia yakin katanya dia akan perai ataupun akan lawan dengan ahli langit dia ya, berasa lagu tu nah, mereka berkata kita telah berhasil membunuh para penghuni langit ketika mereka dalam keadaan demikian Allah menghantar binatang-binatang yang membunuh seperti ulat Ya'jud ma'jud hak apa ni? Bakang dia, hanale dia. Tapi mati sutai sekali dengan dengan ular. Ha, ni nak ayat katanya. Tua tu nampak. Nampak apa? Buat rusak, gotu, goni, gotu, goni. Tapi pergi mati, mati dengan ular. Sebahagian hadis ayat katanya, ular ni masuk dalam hidung dan masuk dalam telinga puak-puak dia. Ketika puak dia ada tidur, ulak masuk. Masuk, masuk, masuk, masuk. Mati. Pas gapo nak berlaku? Cuba kita tengok dah. Ulak-ulak ini menyerang leher mereka. Leher mananya gapo? Sebelah tekok. Mana ai ke atas. Ada lubang gapo? Kuat masuk. Sebab tu Allah Taala dia jaga kita ni dah. Orang dia masih duduk hidup, sumuk kau, ulak kau, dia tak masuk dalam hidung kita dan telinga kita. Tapi apabila roh kita tak ada dah, manusia hak mati sebab tu dimakan oleh oleh ular. Itulah kita tengok mayat orang mati, apabila mati ular jebok. No. Sebab apa? Lalak mari, ular mari, sumuk mari, gotu mari, mari makan mayat. Yakjud dan Makjud pun macam itulah. Allah Ta'ala takdir hidup puak-puak dia di atas muka dunia ni nak boleh mati iaitunya ya mati dengan sebab ulat mari masuk dalam telinga dalam hidung ketika puak-puak dia duduk tidur dan sebagainya jawab eh? menyerang leher mereka mati seperti belalang yang mati dengan sebab saling bertindihan eh, uh, satu uh, sama lain duduk sekali gama-gama ulat pun masuk banyak-banyak wallahu alam lah dak tahu apa puluh juta nah eh, uh, ulat masuk dalam telinga dan hidung pokok-pokok dia ketika suara mereka tidak terdengar lagi kaum muslim berkata siapa yang berani keluar mengorbankan nyawanya untuk melihat apa yang mereka lakukan gapo eh? orang-orang Islam hok duduk menusu, ko tepat-tepat hok boleh selamat bila sekor katanya Ya'jud dan Ma'jud ni boleh jadi nak mati lah dimakan ataupun dimasuk dalam telinga oleh ulat-ulat dan sebagainya maka orang Islam pakat kecek dengan senyak-senyak ataupun rahsia kohor-kohor kecek eh hey, siapa eh nak tubik kita tengok yakjud dan makjud duduk ke mana rahlah ni Allahuakbar lah dah tahu rung mana tu daripada anak cucu orang duduk atas muka dunia pada sekarang ni Lalu keluarlah salah seorang dari mereka yang telah menyerahkan dirinya menjadi korban untuk melihat keadaan yang luar di, di luar benteng. Ada orang berani tu baik. Berani nak pergi tengok keadaan Ya'juj dan Ma'juj. Dia menemukan mereka semua telah mati. Orang itu sana. Orang hok pergi tengok tu keadaan Ya'juj dan Ma'juj. Guling bating mati belakang. Lalu dia berseru dengan suara kuat. Berita gembira untuk kamu sekalian. Dia kata. Eh, hey, puak kita semua. Hei orang Islam. Ya'jud dan Ma'jud mati belakang dah. Mari pakak pakat tubik. Musuh kamu telah binasa. Orang-orang berhambu, berhamburan keluar dan melepaskan binatang ternakan mereka. Orang yang ada lagi pada masa tu pakak tubik tengok keadaan eh, serta dengan bawa natem-natem hak hak dijaga natem hak tak mati lagi masih lagi duk makan upuk masih lagi duk makan upe-upe pakak tube tengok yakjud guli bating mati bukan seorang dua orang ni masya-Allah yakjud dan makjud dah tahu banyak mana di atas muka dunia duduk nah musuh kamu telah binasa orang-orang yang ber, ber, apa ni berhamburan keluar dan melepaskan binatang ternakkan mereka Hayawan ternuk tidak mendapatkan rumput selain bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi menate pula pergi makan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Makan, makan, makan, makan sehingga dalam setengah-setengah hadis rakyat katanya, tubuh Ya'juj dan Ma'juj ni dimakan oleh menate kambing lembu kubah ni sampai kau gemuk. Ada tak gapa nama dah tahu dalam tubuh dia, vitamin ke gapo, sampai kau menate-menate makan pak jadi gemuk. Masya-Allah, dak. Hayawan ternak itu memakan bangkai mereka menjadi gemuk. Ha ni jalan. Gemuk dan penuh lemak. Masya-Allah, nate-nate pada waktu tu. Sebelumnya binatang tidak pernah segemuk seperti itu ketika memakan rumput. Nate-nate ada makan rumput tak gemuk supaya dengan nate hak makan tubuh Yakjuj dan Makjuj. Aning ha, adalah salah satu daripada apa? peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman sikit lagi iaitunya seperti mana Allah royak di dalam Quran. Saya dok perhati dalam Quran ni tak? Ya'juj dan Ma'juj tersebut di dalam suratul Kahfi dan tersebut di dalam suratul Anbiya. Ha ni hak hak cerak-cerak. Iaitu ke cerita yang ada di dalam suratul Kahfi iaitu yang Raja Zulkarnain. Yang Allah Taala sebut wa yas'alunaka 'an Zulkarnain Qul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Orang ramai akan tanya mung hey Muhammad tentang Raja Zulkarnain. Pada zaman dahulu dia boleh retoh daripada matahari naik sampai matahari jatuh. Ni Raja Zulkarnain. No, ayat katanya kan krop krong dia seluruh dunia pada zaman itu. Lepas tu dia pergi di satu tempat orang yang kecek dengan dia tu Orang lain tak faham. Tapi Raja Zulkarnain ni, dia reti. Dia reti orang yang duduk di satu tempat yang sangat jauh. Puak tu lah duk rakyat katanya, duk bunyi benda pelik-pelik dalam dalam bukit. Kalau begitu, minta lah katuk lubang bukit. Itulah Raja Zulkarnain rakyat katanya. Atuni al hadid hatta idha sawa baina sadafain. Qalan fukhu hatta idha ja'alahu narah. Ni ayat dia dalam suratul kahfi yang kita duk baca hari jemaat sokmon. Raja Zulkarnain ayat katanya kalau begitu mung lah besi-besi nanti aku nak nak panah besi itu nak jadi lembek lepas tu nak pergi katuk di pitu yang aku skor ataupun yakin katanya Yakjud dan Makjud duk korek korek korek korek hari-hari hari-hari dia duk korek nak tubik ke muka dunia. Dalam hadis lain ayat katanya dia korek, korek, korek apabila dekat dah nak sapa di di apa? Di di pitu bukit. Dia kelik semula. Tapi satu hari ada sore daripada kelum, Yakjud dan Makjud dia kata kan, oh, insya-Allah esok kita akan korek pula. Ha tu. Allah Taala pun tak tak apa tak kambuh dah. Benda hak dia duduk korek korek korek korek. Tapi learning Hak dia ya duk korek, bo dia ya klik, Tuhan suruh malaikat katuk semula. Esok korek pula. Katuk semula. Duk korek gitu lah, hari hari hari hari hari tapi apabila puak dia katanya insya-Allah. Tak kamu dah. Sapalah masa untuk puak-puak dia tubik daripada lubeh hak Raja Zulkarnain dikatuk pada zaman dahulu dah tahu berapa puluh ribu tahun dah dikatuk di situ. Ha, inilah yang Allah Taala royak di dalam Quran, dalam surah tu Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ni royak sikit-sikit ya. Nah, iaitu nya uh, apa? Uh, wa min kulli hadabin yansilun. Tuhan royak katanya, puak-puak dia ni akan tubik daripada bangu-bangu. Hadab Nah, iaitu ya tepat tinggi tu mereka itu akan keluar keluar keluar keluar keluar belakang sebab tu bukit-bukit yang ada ni wallah alam lah Ya'jud dan Ma'jud duduk dalam bukit mana pun kita tak tahu tapi tu herayat macam tu kita percaya katanya benda ni adalah suatu kenyataan eh, yang jelas nyata yang akan berlakunya pada akhir-akhir zaman sikit lagi Nah, eh, sekadar ni lah sahadih yang kita dengar kita baca pada pagi hari ini mudah-mudahan eh, insyaAllah ia akan menjadi tak Uh, manfaat dan faedah kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.